αγαπητή Νεφέλη. Θα περάσουν 20 χρόνια μέχρι να τα ξαναπούμε. Σου στέλνω αυτό το γράμμα για να θυμάσαι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα έχεις κλείσει τα 39. Εύχομαι να είσαι καλά. Ετοιμάζομαι να πάω στο σπίτι της Λιβύας για να την πάρω και να περπατήσουμε μαζί στη νέα παραλία. Τη θυμάσαι αυτή τη μέρα. τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά υπάρχει κάτι που ξεχνάω, που νιώθω ότι το ξεχνάω κάθε φορά. Από όλες αυτές τις αναμνήσεις και τη ζεστασιά τους, υπάρχει κάτι που λείπει. Κάτι το οποίο χαλάει την εικόνα, σαν να το διέγραψε το μυαλό μου από μόνο Αυτό που θα σε ρωτήσω είναι αν το νιώθεις ακόμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε γιαγιά μας πάντα έλεγε ότι υπάρχουν πράγματα που θες να τα ξεχάσεις, αλλά σου έρχονται σε ανύποπτο χρόνο. Λοιπόν, τι ήταν. Σε βασανίζει ακόμα να μάθεις τι είναι. Είχε πει πως δεν θα αφήσεις τίποτα να σε κρατάει πίσω. Ελπίζω να επισκέπτεσαι ακόμα την παραλία. Είμαι σίγουρη πως δεν άλλαξαν πολλά. Καλύτερα τίποτα. Απλά να ξέρεις ότι όσο ωραία και να είναι η ανάμνηση, ό,τι συνέστημα και αν σου δίνει, πάντα θα ξεχάσεις το πιο σημαντικό. Αυτό που θα σε κάνει να μην θυμάσαι τα υπόλοιπα.